इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया को हाई कोर्ट द्वारा झटका दिया गया है जी हाँ उनके द्वारा दायर एक याचिका को हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा खारिज कर दिया गया है उन्होंने पीएमटी 2012 में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई द्वारा पेश किए गए चालान को निरस्त कर पूरक जांच करने की मांग इस याचिका में की थी लेकिन चीफ जस्टिस एस के जय सेठ और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ द्वारा सुरेश सिंह भदौरिया की इस याचिका को निरस्त कर दिया गया है और जाहिर है कि अब भदौरिया के खिलाफ जांच का रास्ता पूरी तरह से खुल गया है भदौरिया द्वारा याचिका दायर करके यह कहा गया था कि सीबीआई ने इस मामले में जांच पूरी करके तेईस नवंबर 2017 को भोपाल की अदालत में पाँच बानु आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था उसमें भदौरिया द्वारा अपने लिए राहत मांगी गई थी लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है